Olá treinadores e treinadoras, sejam bem-vindos! Hoje vamos continuar com Pokémon Stadium. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora, a batalha final! Limão! Se prepare, Gary! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Esse já é o décimo episódio. Se você perdeu algum anterior, é só conferir a playlist correspondente. Agora, todo cuidado é pouco. Vamos lá! This is truly it! The final battle against the rival! This is the final act in a long and arduous quest in the Gym Leader Castle! Contra o Gary vale tudo, hein? Dragonite! Horndrill! Whoa! Horndrill! That was brutal! Taken down! is a wild Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. Oh, it's 90! How will the type difference affect that? Now. Dragonite, retorne! Here's a Pokémon change. Vai, Snorlax! Oh, it's Snorlax! to slowly damage the opponent. Will this Pokemon swap change the flow of battle? Goodness! Bota pra quebrar! Terra! treba. Earthquake! Super effective! This matchup has become one-sided. What now? Finalize com deslizamento de pedras. Rock slide. Roll with rock slide. Perfect Oh, is it down and out? There's a difference in the number of reserve Pokemon. Oh, it's Electabuzz! Oh, Electabuzz! The remaining Pokemon count is 3 to 1. The battle has become one-sided. What's that? There, it's a hit! There! Champions! Derrotamos o Gary! Ah, moleque! E agora o Hall da Fama, Dragonite. Snorlax. Gengar. Brasil. Slombro. Charizard. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.